эми татаалыраак тажрыйба жасайлы динамометрдин пружиналарын деформация кылалы биз аны дельта эл узундукка чейин узартабыз дельта эл нерсенин узундугу же анын узундугунун өзгөрүшү бул учурда пружинага серпилгич күч аракет кылат деформацияны эки эсе көбөйтөлү серпилгич күч дагы эки эсе көбөйөт тажрыйбаны улантуу менен бардык учурларда серпилгич күч нерсенин деформациясына түз пропорционал болооруна ынанабыз